iwacu nta muntu n'umwe wigeze utunga n'igare urahakana ngo karande ntibaho gute hmm. umwuka wa karande ubaho kandi uwo mwuka iyo wawuhishuriwe ukawanga ukawumenya uwo mwuka uvaho karande ni ikintu hmm. gifata ku mwana gifata ku mwana w'imfura hmm. kikagera ku muhererezi kigafata no ku buzukuru no ku buzukuruza ikintu nyine kitajya Ah, ubuzima karande yo kubyarira mu mago kuva ku mfura kugera ku muhererezi karande yo gucikisha amashuri abantu ko bamazwe na karande ukagera ku mwanya w'ubuyobozi abandi mu gihe bawumaraho imyaka itatu imyaka itandatu wageramo wamaramo amezi atandatu bakagusimbuza iyo ni karande ibigukurikirana yo mu miryango abo bana bakunaniye binjiye mu biyobyabwenge reka nkubwire umunsi bamwishe gahimwa n'umunsi umwe bazakizwa bazaba abantu b'imana bazaba abavugabutumwa uwo mugabo wagutaye uwo mugabo uri kugucyurira uwo mugabo uri kuguhoza ku nkeke uya ibyo uzabibona nk'inzozi bizarangira yes reka tugusuze kandi twifurize ibihe byiza tukubwire ngo niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza burya ushobora kuba uri kubona minerivare ibintu biri kwanga abana babasohoye ah, ukabona urarwaye ukabona ntabwo inzira ziri gufunguka ariko turavuga ngo ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza burya ntabwo iminsi ihora ari yindi nta nubwo ubuzima bubi uzabuhoramo gusa niwizera kirisiti nk'umwami n'umukiza ah, ubuzima bwawe buzagenda neza kuri kamera murabona twabanye n'umukozi w'imana muramumenyereye ntabwo ari ubwa mbere abantu kereka wowe ari ubwa mbere uje hano reka tumwakire yivuge mu mazina ye yose kugira tuze kuza kubana muri kino kiganiro twese tuzanye n'abantu bashyashya turakwakiriye murakoze cyane erike ni porofete olivier abantu bamenyereye ku mpano z'ibitangaza kwirukana abadayimoni ndetse no gusobanura inzozi zigiye zitandukanye ku bantu barota ibintu bigiye bitandukanye bakananirwa kumenya ubusobanuro bwazo eh, n'amagambo y'imana abohora imitima y'abantu reka mbwira abantu badukurikira uyu mugabo mubona hano ah, niba hari umuntu wakurikiye ibiganiro byagiye bitambuka mbere mwabonye ari kwivugira uburyo yasengeye umwana arakira muri sehashika nyamara umwana umwuka wari washizemo rero ntabwo ibyo tuvuga ni ibimenyetso ni ibintu bifatika ni imirimo n'ibitangaza imana ikoresha abantu bayo harimo n'uno mugabo rero reka atangire adusengera imana kugira tuze kuza kubana muri kino kiganiro turi mu bumwe turi muri spirit imwe e, ya mu kirundi <laughs> eh, dusuhuza abarundi b'inshuti zacu badukurikira dusuhuze inshuti zacu ziri hariya muri canada eh, inshuti zacu ziri hariya muri amerika mm. mu bubirigi mu bufaransa mu buhorandi australia eh, dufite inshuti nyinshi so reka tubifurize umugisha w'imana kandi eh, mugende mutwandikira komenti hanyuma namwe mutubwire ibyifuzo byanyu tubisengere mm. mutubwire ibintu mwumva twabasengera kuko uh, turi hano nk'abanyamasengesho kandi Imana yaduhamagariye kugira ngo uh, duhagarare mw'uwo mwanya dufashe abantu kubasengera imana mana mu izina rya yesu uri imana y'umutabazi utabura kuboneka mu byago no mu makuba turasenze mu izina rya yesu kugira ngo umuntu wese udukurikiye cyangwa se uhora udukurikira umunsi ku wundi kugira ngo umuhemburire mu magambo yawe tugiye kuganira ahangaha ntabwo ari twe ahubwo aba ari wowe ibyo tugiye kuvuga byose byo kuguhesha icyubahiro hanyuma icyubahiro kikugarukire kibi cyawe mu izina rya yesu amen yesi Mm-hmm. urakoze cyane rero kudusengera imana kuturagiza imana kugira tuze kuza kugira inyigisho twumva zize kudukomeza ntizibe za zindi zo kuduca intege ahubwo ziba zo kutugumisha ahantu hamwe kandi mu murongo mwiza eh, ah. uvuze akantu keza uravuga ngo inyigisho zitari izo kuduca intege nibyo koko imana yabwiye Yesaya ngo nimuhumurize abantu banjye mubabwire ko intambara zabo zirangiye munabamenyesha umwaka w'imbabazi eh, ureretswe niko ntekereza kuko mw'iyi minsi ndumva ndi mu bihe byo guhembuka ndetse no mu mbaraga zo gufasha abandi guhembuka ko tumaze iminsi turimo tubona urusaku oh, rw'abahanganira kuri social media eh. rw'ubuhanuzi Eh, bwashenguye abantu bwasubije abantu inyuma mu kwizera eh, bwagaragaye nk'ubuhanuzi bw'ibinyoma ibyo ntabwo tubyitaho cyane ahubwo icyo twitaho cyane ni ukureba imbere niko umuririmbyi yavuze aravuga ngo ni muze turebe imbere eh, dutegereze igitondo hanyuma aravuga ngo twiringire imana izakora imirimo ngo yewe ngo izirukana satani izirukana n'abadayimoni hanyuma ngo tuzahanesha nidusaba uko imana ikitwumvira tubwire abadukurikiye rero mm. ni ukuri eh, ntabwo nza kuvuga ngo ayidigire imini digi ahubwo njye ndavuga ngo ah, kwizera imana ni nonaha kwakira imbaraga z'imana ni uyu munsi sejo kwirukana abadayimoni ntabwo ari ejo n'uyu munsi gutsemba ibicaniro by'abadayimoni byabasa ubuzima bwawe byabasa abana bawe byabasa akazi kawe byabase famiye yawe ni uyu munsi ni ukuvuga ngo rero dufatanije kwizera ubuzima bwawe bwahinduka ndetse twese ubuzima bwacu bugahindukira kuramya imana no gushima imana tubwire abantu badukurikiye ngo izi ntambara zo kuri social media zigiye kurangira ntambara zo kurwana n'abapasitori zo kurwana kw'abapasitori kutemerana gukubitana guhangana ibyo ntibidukerereze ahubwo twiyinjirire mu kwizera imana no kumva icyo imana ivugana natwe no gutumbira yesu kirisito wanesheje rupfu wanesheje satani wanesheje abadayimoni ubu ngubu akaba yicaye iburyo bw'imana data ushobora byose aracyafite gukora aracyafite gukiza aracyafite kubohora aracyafite guhindura ubuzima bwa benshi bafite imitima yabo inzira z'igisiyoni iyo niyo ndamukanyo yanjye <laughs> n'ubundi eh, baravuga ngo indamukanyo y'abana b'imana ni yesu ashimwe nawe rero waramukije mu eh. ndamukanyo yawe hmm. ah, reka ni ngo sinzi impamvu icyo kiganiro numva nuzuyemo imbaraga zo kuvuga cyane cyane imbaraga z'imana imbaraga z'imana zasanze paul na sira bari mu buroko mu nzu y'imbohe ngo imbaraga z'imana zigutura iminyururu ibava ku maboko inzugi zirakinguka bahimbaza imana wana yesu asifiwe imbaraga z'imana zasanze pawulo na sira bari mu buroko imbaraga z'imana nizo zacecekesheje penina hana akikira umwana imana ishimwe imbaraga z'imana nizo zemeje farawo ko hari imbaraga z'imana ko hari umugambi w'imana ku bwoko bwa isiraheli tubwire abantu badukurikiye ngo ibintu uri kubona uri kubonesha aya maso wikomeza kubirebesha kubirebesha aya maso rebesha y'umwuka gutabara kw'imana kurahari kubohora kurahari ibyo bintu byaguhahamuye ibyo bintu byaguteye ubwoba iyo ndwara bagusanze mubona izakwica ntabwo iyo ndwara izakwica abo bana bakunaniye binjiye mu biyobyabwenge reka nkubwire umunsi bamyinshi igahimwa n'umunsi umwe bazakizwa bazaba abantu b'imana bazaba abavugabutumwa uwo mugabo wagutaye uwo mugabo uri kugucyurira uwo mugabo uri kuguhoza ku nkeke uya ibyo uzabibona nk'inzozi bizarangira wowe icyo ukora ni ukwiyegerera imana ugatumbira yesu ugahanga amaso umusaraba kuko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ku musaraba n'iryo bendera ryacu twabakijijwe twemere n'isoni zawo niyo tuneshereza ku musaraba niho dutsindira ku musaraba niho tuneshereza satani ku musaraba niho dukirira ibyaha ku musaraba niho dukirira indwara ku musaraba niho abanzi bacu bakubitirwa ku musaraba ntabwo twisobanura ku musaraba turasobanurwa amavuta <laughs> eri ndafashijwe pe ntabwo ni nagambiriwe gufashwa numvaga wenda nje kugira ngo tuganire ku buzima busanzwe ariko mfashwe n'amavuta y'ubuhanuzi mfashwe n'amavuta yo guhanurira uyu mubyeyi mfashwe n'amavuta yo guhanurira uyu mukobwa wari wihebye mfashwe n'amavuta yo kubwira yo kubwira umusozi wari imbere yawe eh. ngo wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu w'imana zarubabeli dore urahinduka ikibaya imbaraga z'imana zirahari gukora imbaraga z'imana ziriho gukuraho imivumo imbaraga z'imana ziriho gukuraho karande imbaraga z'imana zirimo zire imbaraga z'imana zirimo ya sita ya wini gorore shaya imbaraga z'imana zirahari kugira ngo zineshe icyakuneshaga ariko porofeti hari ikintu nshaka kukwibariza ukiri muri aya mavuta y'ubuhanuzi mm. ese ah, hari imbaraga zishobora kuba zabohora umuntu urabona mu ino minsi hariho ikintu kiri kwitwa ngo abakobwa bari kubura abagabo ngo ukabona umuntu agejeje mu myaka mirongo itatu mirongo itatu n'itanu kandi ntako atagize yaragerageje gukora buri kimwe cyose ari umukobwa hari imbaraga zishobora kuba zamubohora ugasanga ari nk'iyindi mpamvu ituma adashaka kuko buri muntu wese agenewe umugore niyo mpamvu ishobora kuba yatuma umuntu ageza muri iyo myaka atarashaka reka nkubwire erike abantu hari abantu batizera ko kubohwa bibaho hari abantu batabyemera ko kubohwa bibaho hari abantu batemera ko karande ibaho hari abantu batemera ko imivumo ibaho karande ibaho imivumo ibaho uzarebe iyo umuryango urimo umuntu urwaye kanseri abantu na diyabete abantu bo mu muryango bose ntawupfa atayirwaye kubera iki wahakana ngo karande ntibaho ese iyo karande ishobora kuba yacika nko muri famille ibamo diyabete cyangwa ibamo kanseri ibyo bintu bigashiramo burundu yesi igacika njye hari umuvumo wacitse wagendaga ku bantu b'iwacu kandi wakuweho no gusenga karande yo kutiga urumva iwacu nta muntu wigaga ngo arangiza segonderi ariko ngewe imana yampaye kwiga urumva iracika kuko namaze kuyisobanukirwa ndangije menya uwo muvumo ko kuri satani noneho wuririye ku muryango wa famiye mfata ibihe byo kuwusenyera no kuwusenya no kuwikuraho wamvuyeho iwacu nta muntu n'umwe wigeze utunga n'igare n'igicugutugu menya uwo mwuka ko uhari urumva ndawuca uyu munsi ntabwo nzi kugenda kuri moto sinzi kugenda muri bisi wenda umwuka hari umwuka wo kudakura ubukwe wo kudakura mariage uwo mwuka waranze umuryango w'iwacu nta mariage mariyaje barishingiraga nabwo bagahita basenya ingo uwo mwuka amaze kuwumenya narawusenye mbona urasenyutse ku buzima bwanjye mbibutse ko nta muntu ushobora kugusenyaho uwo mwuka nawe utarabohoka umuntu ushobora kugusenyera uwo mwuka wa karande ni umuntu wakize karande urumva umuntu ushobora kugukubitura umudayimoni w'ubusambanyi ni uko nawe aba atagisambana umuntu ushobora kugukubitira karande y'ubukene ni uko nawe atagikennye umuntu ushobora kugukubitira karande y'indwara ni uko nawe agomba kuba yaracitse k'uwo mwuka ko biriya vuba nta mugombozi ugombora abandi nawe atari igombo urumva karande rero zibaho zirashoboka kandi zirakurikirana iyo hatabayeho uburyo bwo kuzihishurirwa no kuzihaga no kwegera abantu babisigiye ngo bagukubitire uwo mwuka uwo mwuka ukubaho mwuka wo gukenyuka kw'abantu batamara imyaka hari abantu batajya bamara imyaka mirongo ine n'itanu hari abantu batajya bamara imyaka mirongo itanu uwo ni umwuka wa karande wo gukenyuka hari abantu batajya biga ngo barangize ibintu byabo bihora ari ibice bice bituzura uwo ni umwuka wa karande hari abantu batajya bashaka n'iyo bashatse ntibabyara uwo ni umwuka wa karande hari umwuka wo kurambagizwa bipfa ku munota wa nyuma guhora ubukwe bupfa kandi bugeze ku munota wa nyuma urumva impeta z'ibinyoma ibyo byose ni umwuka wa karande urimo urabyumva ariko se pasita ko turi kubona noneho abakozi b'imana nabo bafitemo izo karande arega nabo barazigira none se dayimoni hari uwatinya none kuki bo batazicira kandi tumaze kubona yuko hari imbaraga z'abakozi b'imana basizwe no guca izo karande ntabwo bemera abandi bakozi b'imana cyangwa baba bumva babyikorera ubundi kutanemera ko ufite iyo karande kandi uyibonaho nawe ubwabyo ni umuvumo ubundi uba ugomba gushaka umuntu wabisigiwe ufite iyo mbaraga yo kwirukana karande n'umuvumo akakwirukanaho uwo muvumo umuvumo uva ku muntu karande iva ku muntu iyo myuka nagiye mvuga imyuka yo kudashaka imyuka yo kutabyara imyuka yo gupfa imyuka yo gupfira imyaka mike imyuka yo gushaka usenya imyuka yo guhora urwaye urwaye indwara ifata yafashe nyogokuru wawe niyo ifata n'abuzukuru n'abuzukuruza bawe urahakana ngo karande ntibaho gute hmm. umwuka wa karande ubaho kandi uwo mwuka iyo wawuhishuriwe ukawanga ukawumenya uwo mwuka uvaho nanjye hari imyuka yagiye imvaho rwose ese pasita uh, birashoboka ko wakwisengera ukabohoka nabyo birashoboka nabyo birashoboka ariko nta mugombozi ubundi wigombora kuko icyo kintu kimaze kuvugwaho na benshi umuntu umushumba umwe niwe wavuze ati nta bakuziritse amaguru n'amaboko wakwibohora ntabwo wakwibohora gusenga kwisengera birashoboka ariko hari amasengesho udashobora kwisengera ngo akubohore none se gute se ubivuze neza uwakuzirika amaguru n'amaboko akagupfuka n'umunwa uyibohoza iki <laughs> ubivuze neza cyane rero tubwire abantu badukurikiye ngo imbaraga zabohoye saduraka na meshake na bedenewe ni imbaraga zigikorera mu bakozi b'imana imbaraga zahagurukije kiriya kimuga cyo ku irembo ryiza ry'isamariya ni imbaraga z'imana zigikorera mu bakozi b'imana imbaraga z'imana zahesheje hano urubyaro ni imbaraga z'imana zibohora ariko hano urabona nta karande yari afite ariko ahuye na yesu amuha isezerano akimara kumuha isezerano karande imuvaho arabyaha akurwaho izina ribi rya karande ryitwa ubugumba yitwa umubyeyi yitwa mama saa yitwa mama mama mama nyine mama mama mama w'umwana ntidushaka tuvuge gutya mani ishimwe cyane karande zivaho karande yo kudashaka ivaho maze gusengera abakobwa b'imyaka mirongo ine n'itandatu uyu mwaka ushize twarabashingiye bari bafite uwo mwuka wa karande urumva ejo bundi hari hagiye gupfa hari hagiye gupfa umuntu urumva iwabo barapfuye barashira ku myaka mirongo itanu n'irindwi nawe yarapfuye ava muri suwede araza yakurikiye ibiganiro byanjye turasenga neza ni muri koma arongera abaho uyu munsi ariho yasubiye muri suwede ndagira ngo nkubwire ngo hari imbaraga z'imana zibohora zikorera mu bera ah, ariko pasita ni gute burya hari ikintu nabyo tuba tugomba kugaruka ah, urabona umuntu w'umukobwa hari igihe kigera akaba atakibyara umuntu ageze mu myaka mirongo ine n'itanu eh, yageze muri mu gihe cyitwa gucura eh, mm. ageze mu gihe cyo gucura mu kinyarwanda eh, abantu bose bari kumva aracyari gutitiriza ubundi niyubaka urugo bizagenda gute ubundi ntagiye kwibabaza icyiza uko yakigumira kwa kundi oya iyi imana yamubohoye karande ibintu birikora mm. ntabwo imana ikora ibintu igice imana yo yakubohoyeho iminyururu mm. ikakubohoraho karande ikagukuraho imyaku n'imikoshi yo muri famiye yawe no mu gisekuru no mu gisekuruza winjira mu masezerano yawe ibintu bigenda neza urabyara uraheka uba mu muryango wawe nubona eh, ushatse ukabona ntibikunze eh, warabibwiwe n'imana ubwo hari ibyo uzaba utarujuje ariko iyo imana yabohoye irabohora ntabwo imana ikora umurimo igice hmm. bivuze yuko umukobwa ugeze muri iyo myaka nawe yakihangana n'ubundi akagumiza agasenga n'ubundi nta kibazo cyangwa n'umusore ubona biri kwanga bitari gukunda neza ariko barakomereza gusenga iki hmm. bakwegereye abakozi b'imana bafite izo mpano zibohora bakabasengera bakabohoka hmm. eh? arega ntabwo abantu bagira imbaraga zingana mu gusenga hmm. <laughs> ntabwo abantu bagira impano zingana zifite imbaraga zingana zifite kapasite hari umuntu hari umugabo ntabwo nje kumupuburisita yigeze asengera umuntu nyamara uwo muntu bari baranamwimitse ari umukozi w'imana banamwubaha ariko ageze mu giterane kirimo imbaraga kirimo umukozi w'imana urimo imbaraga z'imana uzi ko yamusengeye akaruka abadayimoni bakaboroga bamuvamo kandi yari amaze imyaka itandatu ari umukozi w'imana ni ukuvuga ngo yabohotse uwo munsi bivuze ngo harimo n'abashumba bakiboshye n'abashumba bakiboshye nonese bataboha ni gute umukozi w'imana ashobora ashobora ku kwihanyangaza akajya kuri social media akajya gutongana na bagenzi be iyo yose karande ubwo si ububohe kujya kuri social media ugiye gutukana hmm. kujya kuri social media ugiye gusebyana niyo ni karande y'ubutindi n'ubukene eh? mbene abo bantu ikibakwereka bafite karande y'ishyari eh? ni karande y'ishyari hari igihe abantu baterwa n'umwuka w'ishyari wa karande nka buriya wabona eh, nabona uparitse akamodoka karuta kanjye hariya Eh, nkatangira nkumva mu mutima biracitse agakuye he uriya muntu ejo bundi nzi na banki nawe nkoresha ibi n'ibi kandenzeho agatangira kuzura imyuka yo kukurwanya uyu nayo ni karande eh, birashoboka ko waca karande cyangwa wasengera umuntu mutari kumwe karande igacika abantu bari mu bwongereza barankurikiye muri canada barankurikiye muri amerika barankurikiye rwose nabo bandike komenti barahari bajya bampamagara bavuga ati ngewe hari uwampamagaye yabagaho mu buzima bwo kwikinisha ubu uyu munsi nta amaze imyaka ibiri atikinisha hari undi wampamagaye yari amaze igihe kinini aryama afurura boroga ku buryo yabangamiraga abaturanyi bitewe no gufurura gufurura kuboroga igihe asinziriye akaboroga ukagira ngo barimo baramutera icyuma ubu uyu munsi wa none ntabwo akirara aboroga asinziriye isengesho si hari aho ritagera ariko isengesho rikorana n'umwuka w'imana eh? isengesho rikonegita n'imbaraga z'imana zigakora abantu bose nsengera bari hirya no hino ku isi kugeza ubu benshi banyoherereza n'amaturo yabo kandi bataranambona bashimira imana imana yabohoye ku buzima bwabo iby'imana yakoze rero abantu ntibamenye ko karande ziriho kandi zimunze ubuzima bw'abantu ugasanga uri gukorera ibihumbi bitandatu by'iyero ariko ukwezi kuragera uri muri mwe amadeni agakomeza kuyisukiranya ugasanga uri umukobwa mwiza ufite uburanga bwiza warize ufite ubwenge ufite akazi keza ariko iyi myaka ibaye mirongo ine mirongo ine n'ibiri mirongo itatu n'icyenda nta n'umuntu urakubaza n'izina kandi wanyu ugasanga mumaze kuba bakubwa nka batandatu mwese muri mu kigero kimwe bamwe bagatangira akava mu rugo akajya kwikodeshereza bitewe n'ipfunwe n'iki bamwe bakurira indege bakajya kuba ahandi hantu batashaka kugira ngo babe kure y'igisebo iyo ni karande iyo karande rero ivaho ikagenda Eh. Ah, porofeti uyu munsi rero niyo mpamvu twashatse gukora kuri kino kintu cya karande mm. turashaka yuko hari niba twamaze kubona yuko umuntu ashobora kwizera bagira karande eh. maze n'abapasito hari n'abapadiri baba bafite umwuka wa karande gusoma bibiriya cyane ntabwo bikuraho karande <laughs> kuba uri umuririmbyi wawundi uririmba ibihumbi n'ibihumbi bikakwitabira ntibikubuza karande Ah, ah, none porofeti hmm. tumaze kubona yuko n'ubundi umuntu yagusengera ufite diguri zo hejuru ntibikuraho karande karande ni ikintu hmm. gifata ku mwana gifata ku mwana w'imfura kikagera ku muhererezi kigafata no ku buzukuru no ku buzukuruza ikintu nyine kitajya ubuzima umuryango utava umuryango uhora mu buzima bumwe hmm. nicyo gisobanuye karande hmm? guhora mu buzima budafunga ubuzima budahinduka nk'umuryango urimo umusazi tayari bene uwo muryango ntibawushakamo uzareba abantu bafite uh, abantu babana n'ubumuga bwo gusara sinzima ariko ntabwo oh, babana n'ubumuga bwo mu mutwe bene uwo muryango ntuvamo umugeni ntujyamo n'umugeni hmm. kuko babasomamo iyo karande yo gusara y'ibisazi urumva ariko iyo ni imyuka isengerwa ikavaho hmm? karande umwuka wo kurwara umutwe hari abantu bafite karande yo kurwara umutwe bageze nko mu mwaka wa kabiri segonderi cyangwa neverisite bagahita barwara imitwe karande yo kurwara imitwe karande yo gupfa bishwe n'impanuka karande yo gutwita zivamo mu miryango karande yo kubyarira mu mago kuva ku mfura kugera ku muhererezi karande yo gucikisha amashuri abantu uko bamazwe na karande ukagera ku mwanya w'ubuyobozi abandi mu gihe bawumaraho imyaka itatu imyaka itandatu wageramo wamaramo amezi atandatu bakagusimbuza iyo ni karande ibigukurikirana yo mu miryango iyo kandi bayihishemo n'imivumo ibishamikiyeho n'imivumo yo kudatera imbere yo kutazamuka urumva rero abantu ntibamenye ko imyuka ya karande iriho kandi iranakora kandi iranafata kandi bishamikanye n'umwuka w'umuvumo ariko bishoboka yuko byacika iyo wegereye abakozi b'imana babisigiwe ko hari ababisigiwe hari n'ababyiyitirira ariko atari ibyabo izo mpano zigira abantu bake ah, porofeti ndashaka ko rero tuza kuza gusengera abantu bafite karande ntabwo turi buze kuza kubasengera muri rusange uraza kuza gufata nka karande nk'eshatu abazisengera noneho umuntu wumva afashweho yumva hari nawe karande afite araza kuza kukuvugisha kuri nimero turi buze kuza gushyiraho ikintu gihangayikisha umuvumo uherekejwe na karande uriho muri iyi minsi ni umuvumo wo kudatinda mu rugo ni uwo gupfusha amakwi ni uwo gukora ntusevingi wanyumvisha eh, hari n'umuvumo igihe cyose igihe cyose iyo udepoje ahantu cyangwa iyo ugiye kugera ku mahirwe yawe y'ikintu gifatika giferingira neza ku munota wa nyuma wamaze kukigeraho n'igice kimwe cy'icyo kintu wamaze no kucyakira bigahagararira aho ngaho iyo karande hari ubwo ifata umuntu ikamutera no kuba yakwiyahura eh, hari na karande yo kwiyahura yo mu miryango iyo nayo yakuze yeze umuryango urimo karande wo kwiyahura nawe wari umwuka wo kwitaho cyane no gusengera cyane rero iyi mivumo izi karande ibi bintu murimo mugenda mubona by'amadivorose menshi ibintu byo kutarongorwa ibintu byo gukuramo amada ibintu byo kutiga abantu ngo barangize amashuri izo karande nizo ngiye guhagurukira mu iki cyumweru cy'amasengesho abantu nibandike komenti kandi abantu nibandike kuri watsapu ibyifuzo byabo bibonaho izo karande tuzamukane umusozi wo gusenga dukubite uwo mwuka wa karande uve ku buzima bwabo kuko ni umwuka uhangayikishije cyane ni umwuka uteye ubwoba ni umwuka udatinya pasitori ni umwuka udatinya padiri ni umwuka udatinya masera ni umwuka udatinya umuhanuzi ni umwuka udatinya ni umwuka udatinya umuntu ufite amashuri ni umwuka udatinya umuntu mwiza ufite uburanga ni umwuka mubi mwuka w'abadayimoni uba ukwiriye kuva mu muntu kubwo kwihuza n'amavuta kubwo kwihuza n'umuhanuzi wabisigiwe kubwo kwihuza n'imbaraga z'imana zikorera mu bera mbifuza ko abantu bamenya iyi myuka bakitondera ibi bintu byihuse bakihuza n'amavuta y'ababisigiwe kugira ngo uwo mwuka ubaveho ucike ubaveho ni uko biyegereza abanyamasengesho bafite iyo mpano batari ba bandi babyiyitirira bazabwirwa n'icyo abafite iyo mpano cyangwa bafite ubwo bushobozi babashake babashake barahari barahari rwose kandi bazabafasha rero ndifuza ko twasenga baratwandikira kuri komenti tumenye niba koko uh, abantu abantu bagendwaho n'iyo myuka baraduhamagara baratwandikira tubasengere imana ibabohora dusengere mm. mana mu izina rya yesu nkubise hasi y'umwuka nkubise hasi w'abadayimoni befoti karabini sitasiri gide eneba uyu muntu ufite karande yo kudashaka ndakubita uyu muntu ufite abazimu bode sara wini gide bubisazi ndahondagura ndatwika buri mbaraga zose zahonyoye ubuzima bw'uyu muntu zafashe ubuzima bw'uyu muntu zafashe ubutunzi bw'uyu muntu ndakubita hasi ndahonda katika cina rayisu ndahamagara imbaraga z'imana ndahamagara umwuka w'imana ndahamagara kwera kw'imana ndahamagara icyubahiro cy'imana no gukomera kw'imana kibe ko umuntu wese udukurikiye mu izina rya yesu amen vuga nimero yawe kugira abantu baze kuza kukuvugisha batumvishe ibibaboshye hmm. twavuze kuko ni byinshi cyane baze kuza kukuvugisha musenga n'imana yego nimero ni zeru karindwi iminani ibiri karindwi kane kabiri gatandatu cumi na karindwi zeru karindwi umunani umunani karindwi kane kabiri gatandatu cumi na karindwi imana y'amahoro ibaha umugisha urakoze cyane amen